Domingo, how sliding right back into the uh, rotation after missing a turn or two? ¿Qué tanto tuvo que variar tu preparación, eh, eh, entendiendo que tuviste en el bullpen lanzando eh, varias ocasiones, pero la, tu preparación para este juego contra ellos, ¿qué tuvo que cambiar, qué ajustes tuviste que hacer? no fue mucho la, no fue mucho el cambio, ya que mantuve la rutina, simplemente que tuve que prepararme un poco mentalmente, pero como ya le pichaba a Boston y lo único fue mantenerme sobre ellos todo el tiempo. Uh, I, don't think I had to change a lot, you know, as, far as routine goes. You know, um, good thing is that I, faced on a couple times now, so um, you know the experience is there. Um, uh, just get your mindset ready. You know, uh, when you're starting a game, is is of course it's a little different, but uh, just wanted to be uh, ahead of the count. You know, and um, yeah. Did you feel strong throughout? este, sentiste con fortaleza eh, lanzando eh, eh, este juego de, de, de, hoy? Claro, me sentí muy confiado, me sentí saludable eh, y lo, lo, primordial es que, ¿sabes? Cuando uno se siente bien físicamente, todo, puede salir en armonía. Mm-hmm. Yeah, definitely. Felt good out there. You know, felt uh, uh, strong, healthy. You know, and uh, and confident. You know, so uh, when you combine those, you know, usually get good results out there.